de hombre de experiencia a hombre de poder. Hola, yo soy el apóstol Vincenzo Petrarca y hoy tenemos que entender que estamos en un tiempo de cambio. Y el cambio que tenemos que hacer es que tenemos que pasar de ser hombre de experiencia ser hombre de poder. En ah, la Biblia, en Números, el capítulo 11, tuve de mirar cómo Moisés llamó a los 70 ancianos. Había 70 ancianos que eran hombres que tenían mucha experiencia. Pero por pues, todo lo que ellos tenían que hacer en el desierto, por el camino que ellos tenían que hacer, la experiencia no era suficiente. Ellos necesitaban de algo más. Entonces, entonces el Señor dijo a Moisés de llamar a los 70 y puso el espíritu que estaba en Moisés sobre estos 70 ancianos. Entonces de allí estos 70 ancianos empezaron a moverse en el poder del Espíritu Santo. Entonces estos 70 ancianos pasaron de ser hombre de experiencia a ser hombre de poder. Y lo que la iglesia necesita hoy es este cambio, que pasamos de ser hombre de experiencia a ser hombre de poder, claramente hombre y mujer, porque tenemos mucha experiencia, hemos mirado muchas cosas, pero lo que falta hoy a la iglesia es entrar en este poder espiritual que puede tocar la vida de las personas, que puede cambiar el corazón de la gente. La experiencia está bien, no es mala, pero esta experiencia se tiene que juntar con, con el poder. Porque cuando hay poder y hay experiencia, estas dos cosas van a cambiar el destino de todo un pueblo. Y lo que necesitamos hoy es un cambio en el destino de la iglesia es un cambio en el destino de la sociedad, un cambio en el destino de la historia, que siempre más va en contra, va contra de lo que son los principios de Dios, va contra de lo que son las enseñanzas de la palabra de Dios. ¿Y eso puede cambiar? No, a través de la experiencia. La experiencia no puede cambiar la historia. El poder de Dios en hombre de experiencia, sí esto lo puede cambiar. Entonces, mi deseo para ti es que tú puedas entrar y desarrollar no solamente tu experiencia, sino también tu poder. Y por esto también estamos trabajando con nuestras escuelas, con nuestras reuniones, con nuestra conferencia, para que la iglesia pueda entrar en un nuevo nivel de poder espiritual que puede cambiar el destino de esta nación y el destino de los últimos tiempos que estamos para vivir. Esta es la voluntad de Dios, esto es el, eh, el propósito que Dios tiene para este tiempo, para tu vida y para tu iglesia. Con esto quiero saltarte que pueda compartir este mensaje en tu muro, con más personas, con lo que más puedan, para que pueda llegar a tocar el corazón de la gente que lo necesita. Con, esto quiero saludarte y un abrazo y hasta pronto.